स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल ई गुरुजी में आइए देखते हैं आज क्या है खास डू इट योर सेल्फ में और इन्जॉय करते हैं We'll be right back. उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह हमारा लेटेस्ट अपडेट पसंद आया होगा इसी तरीके की और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं थैंक यू